على أهمية البعد الثقافي لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين التونسي والبرتغالي عن طريق تدعيم برنامج تدريس اللغة البرتغالية بالنظام التعليمي تونس وتنفيذ مشروع المدرسة الرقمية هذا إلى جانب الحاجة الملحة لتكثيف برامج التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا كما جددنا بهذه المناسبة عزم البلدين على المضي قدما مكافحة آفة الإرهاب والتطرف هذه الآفة التي تتجاوز كل الحدود اليوم وتونس حققت نقلة نوعية في تأمين أراضيها وتأمين حدودها بفضل قواتها الأمنية وبفضل مجهود الدولة والحكومة في السنوات الفائضة. أما بخصوص ملفات الاهتمام المشترك فقد تمحورت محادثاتنا أساسا حول دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الجنوبية مع التأكيد على ضرورة دفع الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أو حل يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية وإلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية كما أكد الجانب البرتغالي اليوم على استعداده لمزيد دعم تونس مع الاتحاد الأوروبي وفي علاقته مع الاتحاد الأوروبي إيمانا منه بالتجربة التونسية الفريدة في مستوى إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس وقد توجد أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى بالتوقيع على إعلان مشترك يعكس سعي البلدين إلى مزيد التقاء بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمساهمة في إرساء شراكة استراتيجية متميزة بين تونس والبرتغال بالإضافة إلى التوقيع على كل هذه الاتفاقيات التي تعم الحماية المدنية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل فعموما فرص كبيرة متاحة بين الدولتين التبادل الاقتصادي والتجاري ما زال ربما خجولا نوعا ما مقارنة بمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين تونس والبرتغال واللجنة ياتي وغدا سيكون هناك منتدى لرجال الاعمال الهدف منه هو الارتقاء بالعلاقات الاقتصاديه الى اقل مستوى العلاقات السياسيه بين الدولتين تقارب كبير